Video ini adalah asas kepada asas untuk buat FBS. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya si harap semua sihat, duduk di rumah, sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey, hari ini Yasin akan share pasal apa yang kita perlu tahu sebelum buat FBS. Okey. Seperti semua orang tahu, FBS ada tiga objektif iaitu awareness, consideration dan conversion. Tetapi hari ni Yasin tak mau sentuh bab tu sebab Yasin nak paling asas sekali iaitu kita kena kenal pasti dulu apa audiens kita. Sebelum tu, siapa yang tak kenal lagi, Yasin Amron akan banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, audience. Dalam Facebook Ads, ada dua jenis audience beberapa jenis audience. Yang pertama adalah cool audience. Means audience yang tak pernah kenai, tak pernah tengok, tak pernah nampak, tak pernah dengar langsung pasal kita. Itu adalah cool audience. Yang kedua adalah audience remarketing, retargeting, something like that lah. Tak tahu lah nama ada apa yang sesuai. So audience yang dah pernah tengok dan pernah lihat dan pernah dengar dan pernah cakap pasal kita. Okay. So dua jenis audience ni. Apakah setting yang sesuai untuk audience-audience macam tu? Okay. For example, ha, kita ambil engagement untuk audience yang untuk audience yang cool kita menggunakan teknik interest maksudnya detailing target ni kita letak interest apa-apalah merit ke apa ha, sifu ABS ke sebagai contoh macam kalau Yasin nak buat iklan Yasin nak cari cool audience Yasin Yasin letak ads yang berkaitan dengan Yasin punya produk atau service so sebagai contoh kalau Yasin Brown online marketing lah so benda-benda yang online marketing so social marketing semua lah, semua benda yang berkaitan dengan online marketing yang bukan demografi eh online marketing kita mau marketing ah apa lah, so minis apa-apa berkaitan dengan digital marketing online marketing apa semua CFABS ataupun Najib Asadok ataupun Ifan Khairi Azhar Osman ramai lagi yang kat Malaysia interest yang letak situ dan age biar open itu cara sebetulnya sebab Yasin baru belajar dan Yasin nak kongsi dengan apa lah sebab sebab salah sebelum ni Yasin share yang bukan kurang betul dia uh, ada cara yang lagi better yang cara sepatutnya okay. so itu adalah untuk cool audience so untuk retargeting audience kita dah tak guna interest Ah, ini yang sebenarnya yang kata eh macam mana nak target ni dia adalah orang ingat ada Yasin kata dia adalah orang yang pernah tengok pernah lihat pernah apa semua tu so cara-caranya so kita kena buat dulu audience kita tu okay, contoh business tool masuk audience dia dah ada awak tak ada lah Haiya. Okay ni Yasin ni Yasin buat YA 10 second view Macam mana 10 second view tu adalah Yasin buat people Yasin pernah tunjuk video ni macam mana kan So menggunakan audience ni Dalam Yasin punya custom audit okey okay, ada punya ha tu menggunakan ni nampak lah. tapi ni ni tak elok disebabkan baru 3000 je kot orang view video tu so tak berbaloi so untuk cari yang custom, bila nak retargeting apa kita kena ada satu video yang dah ramai gila orang view at least 110000 view kat atas 1000 view kat atas at least please so Okay, itu baru takat audience kita tak masuk lagi tiga ni so kalau siapa nak tengok lagi tiga benda ni maksudnya apa itu brand apa itu reach eh, apa itu awareness apa consideration apa itu conversion dan detail-detail dalam ni tolong komen kat bawah dan share lah kepada orang ramai supaya Yasin pun seronok lah kot nak buat next video Okay, itu saya pada Yasin jangan lupa like dan subscribe youtube channel Yasin Amron kita jumpa di video akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.